ongi etorri EASO Politeknikoko zelula kultiboetan espezializatzeko ikastarora. Hau da Euskadiko biozientzien arloko lehen gradu ondokoa. Goimailako ziklo hauetakoren bat amaituta beharko duzu ikastaroan sartualizateko. Anatomia patologikoa eta zitodiagnostikoa, laborategi klinikoa eta biomedikoa, farmazia produktuen, bioteknologikoen eta antzekoen kalitatea aztertu eta kontrolatzeko edota fabrikaziorako laborategia. Ikasketak amaitu ondoren, hainbat sektoretako enpresetan edo laborategietan lan egin izango duzu. Laborategi biomedikoak eta bioteknologikoak, enpresa biofarmazeutikoak, in vitro ernalketa, eta oroar, jarduera nagusitzat organismo bizidunak edo hoien osagaiak erabiltzea duten sektoreetan. Zelula kultiboetan espezializatuko zara gure ikastetxeko moduluak amaitzean aukerarik izango duzu zure prestakuntza sektore bioteknologikoko puntako enpresetan edo ikerketa zentro publikoetan osatzeko. Sektore biomedikoa eta bioteknologikoa etengabe ari da edatzen eta prestakuntza espezializatua duten profesionalen beharrean dago. Donostialdean sortzen ari den biogunean, zerula kultiboen teknikari kualifikatuen eskaria handia dago. Gaur egun, euneko euneko enpleagarritasuna dugu. EASO Politeknikoa erreferentziazko zentroa da Euskadin prestakuntza eskaintza honetan eta Gipuzkoako bioenpresak biltzetiren Miramongo Parke Teknologikotik oso gertu gaude. Azken belaunaldiko tresneria zornitutako laborategiak eta sektoreko enpresekin bategin da lan egiten duten irakasle kualifikatuak ditugu, merkatuaren beharretara egokitutako prestakuntzarik egokiena eskainializateko. izateko. Biomedikuntza eta bioteknologia alorretan lan egin nahi baduzu, eta talde erraztasuna baduzu, animatu eta matrikula zaitez gure gradu ondokoan.